İskəndərin taxta çıxması Nizami Gəncəvi Elə ki, Rum şahı taxta oturdu, dünyaya mum kimi bir naxış vurdu. Bütün ölkələrə ədli səs saldı. Rum taxtı onunla yeni rəng aldı. Atadan aldığı rəsmi, ayini seçərək saxladı bəyəndiyini. Köhnə adətləri möhkəm saxladı, keçmiş qanunları bərk qucaqladı. Dostluqda atadan daha da mətin, düşmənin məhvində qılıncı kəskin. İgidlər qorxardı, güclüdür deyə onunla girməzdi bir tərəziyə. Ondakı qolunun gücün yoxlardı, aslan qulağına düyün vurardı. Əlində nə qədər süst olsa kaman, bir oxa bir nəfər edərdi qurban. Hər mərdə, igidə o üstün gəldi, bilici kəslərdən daha yüksəldi. Ağıllı, qüvvəti güldü baxdına, bunlarla oturdu şahlıq taxtına.'' Hər işdə istərkən qazansın şöhrət, fələk də qoluna verərdi qüvvət. O yaşıl sərvlə Rumun torpağı, reyhan tək bəzədi, şənləndi bağı. Hər evdə bir surət çəkildi ondan, hər ölkə adında düzdü bir dastan. İnsanın fikrinə sığmayan hamıya yaxşılıq etdi İskəndər. Kimsənin qəlbini o incitməzdi, ədalət xəttindən uzaq getməzdi. Bütün tacirlərdən o bac almadı, ölkədə kimsədən xərac almadı. Dehqan vergisinə çəkərək qələm sərmayəsizlərdən almadı dirhəm. Zər saçdı hər yeri abad edərək, qırdı tikanları, əkdi gül çiçək. Əlinə keçirdi bütün dünyanı, ətri tutdu Misri, Həbəşistanı. Ədli, səxavəti cahanı sardı, hər kəs Rum mülkünə həsəd apardı. Ərəstun vəzirdi uca dərgaha, hər yaxşı yamanda mərhəmdi şaha. Tökdü İskəndərə hər işdə tədbir, az zaman keçmədən oldu Cahangir. Elə padşahla, belə vəzirlə bu dünya intizam almazmı belə? Dünyanı fəth etdi bacarıq, hikmət, vəzirin rəyindən qazandı şövkət.